Let's play. Machega, machega. Modenata suta la gesa. Machega, machega. Modenata suta la gesa. के बदला करना प्यार करके आंखों में तुम्हारा जादू नगरी से आया है कोई जादूगर बोले टिप टिप बरसा पानी सही रहे कैसे मैं पानी पानी खड़ी है behind तो फिर आग लगी बस्ती में Baby are you fine? Sip करूँ वाइन तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन तेरा ताल मेरा मेरा कटे तेरे संगे आ संगे आ रे I'm gonna make get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. प्यार किया सुबह तो निशा पैरों पे जख्मों के बचन कोई मेरी नजरों से जान गुजार की whistle, whistle, whistle.